Ah, mi nadhani Sebo ameteleza kwa sababu kuviita vya online TV watu ambao wanatusaidia kuboost taarifa zetu. Hata hii show ya leo nadhani imekuwa ime, imepanda sana na imepata coverage kubwa kutoka kwenu watu online TV. Kwa hiyo kuzisema kwa staili ni disrespect kwenu nani disrespect hata kwake binafsi, kwa sababu hata show za EFM ambayo yeye anaiongoza wakifanya events wanategemea sana sa, sa, sa, support yenu, wanategemea support yenu, wanategemea support yenu ya online TV ili waweze kupandisha wakiwa na event tofauti tofauti. Nadhani wakati mwingine tunapokuwa tunaongea tu, tuchuje kauli zetu nyinyi bado mnapambana, mmeanzisha labda na mabosi wenu, lakini mnasaidia sana. Simu hizi za mkononi, mona isho za maradi na, na Kajala, ukenda kwenye uh, utafiti mpaka sasa hivi imeangaliwa zaidi na watu waliokuwa na simu kuliko ambao wanatumia electronic media ambao ni nyinyi. Kwa hiyo kuwaponda na kuisema kwa dhihaka aina ile ni disrespect kwa taaluma ya habari. Kama atakuwa muungwana atasema sore kwenu, kwa sababu hata FM inabebwa na online TV. Sisi wote tumekuwa mmetujua, tumekuwa maarufu, mmetusaidia nyinyi watu online. Nani angemjua Haji Manara bila online TV? okay, kuna electronics media zinafanya kazi kubwa, siwezi kuponda, wao wamefanya kazi kubwa sana, lakini na nyinyi mna mchango mkubwa wa kubrand majina yetu, wa kubrand bidhaa zetu, wa kubrand kazi tofauti tofauti, na watu wanaanza na kukua. Huwezi kujua kesho, yani huwezi kujua kesho yako. Unaponda leo online TV, kesho inaweza ikawa mshirika wako katika biashara. Unajua, kwani zama si kwa na online TV? Leo sio kwenye ngamuzi kwa hiyo nadhani Sebo amekosa heshima na hana amekosa maadili, yaani kuwaponda nyinyi ni kuwakosea maadili na disrespect kwa vyombo vya habari vyote, sio online TV. Kama akiwa muungwana, mtafuteni leo au aseme sorry kwenu. Asante. Yaani naishia kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye page zangu ningeizungumzia Young Africans. Young Africans tumefanikiwa. Tumefanikiwa kwa sababu tulijipanga, hatukutafuta shortcuts, na nakuhakikishia neno hili lishambuzi fakti, hamna mchambuzi awazidi watano sita, wengi wanaomba Mungu tu wanaropoka ropoka kwa elfu kumi kumi. Basi iko hivi, Simba amecheza klabu bingwa Afrika kwanza, sio Champions League, tukubaliana. Inaelekana hadhi ni moja, lakini ni makombe tofauti. Wakati wanashiriki uliza walimtoa nani na nani mpaka kuishia semifinali wamecheza hawajui wachambuzi wenu wote, kwa sababu wao mpaka wa Google. Mimi si Google, mimi mwenyewe ni Google, yani mimi ni Google, zinatoka tu yani Google. Wamecheza na Navy ya Zambia, wakacheza raundi ya pili na Linare ya Lesotho, wakaingia robo finali wakacheza na Hearts of Oak, na leo nawapa hiyo siri hata lile goli alilolifunga Mayele la pili kule na Rivers counter attack pass ya Mwamnyeto ni the same goli alilolifunga Kibadeni la pili, sorry, Adam Sabu la pili kule kule Hearts of Oak na, na Simba Accra, wamtafute Kibadeni wakamuulize goli aliyofunga Adam Sabu mechi ya Simba na Hearts of Oak 1974 ni the same aloifunga Mayele ambayo baada ya, ya pasi ya Mamnyeto na mikimbio ya Moroko uione yani, yani zinafanana yale magoli. Wakamtoa raundi robo fainali Hasofoko, wakaenda semi final na Mehala El Kubra ya Egypt, only raundi tatu semi finali. Hebu niambie haya, twende kwenye CAF walioingia fainali, CAF kombe la CAF kwanza, sio federation Raundi ya kwanza wamecheza na Ferroviario ya Mozambiki. Raundi ya pili Mbambane Highlanders ya, ya, ya Swaziland. Robo fainali wakaingia na El Harach, nusu fainali na viakao wakaenda kucheza fainali wakafungwa. Raundi ngapi? Nne. Ah, twende kwa Young Africans, twende kwa Young Africans. Wameanza kucheza na South Sudan Champions League preliminary wakacheza first round na El Hilal tukatolewa raundi mbili hizo, mechi nne hizo. Tukacheza mechi ya knockout na Watunisia mechi sita. Tumecheza group stage ya Confederation mechi sita, kumi na mbili. Quarter final mechi ngapi? Mbili, kumi na nne. Nusu fainali mechi ngapi? Brother, brother, hii ni tofauti mbingu na ardhi, na tofauti kubwa kupita yote bingwa wa CAF wa mwaka tisini na tatu hakucheza Super Cup ya Afrika. Super Cup wanacheza, wengine wanasema oh, unajua ili kombe la washindi lilichanganywa na kombe la kafu ndio limegeuka Confederation. It's not true. Bingwa wa kombe la washindi la Afrika alikuwa anacheza na bingwa wa Afrika kwenye mechi inaitwa Super Cup mwanzo wa msimu, kama vile ngao ya jamii <coughs> sorry bingwa wa Afrika mwaka 93 alikuwa Zamalek ya Misri, bingwa wa kombe la washindi alikuwa National El Ahly ya Misri, bingwa wa kombe la CAF ambalo wanasema lina hadhi kama ya kombe hili alikuwa Stella Abidjan. Sasa kama lingekuwa na hadhi kama hili, kwa nini wasicheze nani Zamalek na Stella za Al Ahli? Ni vitu tofauti, hawajui maskini hawa, wote hawajui hawa, wanaishi kwa Google hawa wanaishi kwa Google. Yaani nikiandika au nikisema kitu inabidi uende kwenye Google ili utafute kubishana. Mimi si Google, mimi I was there na najua hivi vitu kwa sababu viko kwenye my blood. Yaani mimi mpira ni blood kabisa kabisa, sio kwamba naongea vitu sivijui. Wao mpaka wakagugu, tetete, mimi si Google, nakwambia kitu I was. Kwa mfano hiyo tisini na tatu hawa wote wanaandika sasa hivi kama labda waliokuwepo kwenye hiyo mechi labda kama Shafi au Wedo, lakini wengine wote hawakuwepo. Sheikh alikuwa what what inahusu nini? mm. Labda mi nikwambie Shafi Shafi sababu yupo mjini miaka yote, Edo yupo hapa mjini, labda anaweza kawao kidogo wali wanaweza angalau tukakaa tukajadiliana football, lakini hao wengine Shafi hawakuwepo, hawajui hawajui, na sio tu hawajui, halafu hawataki kusoma, hawataki kuuliza. Unajua, mimi sio kama najua kila kitu, lakini nauliza. Kuna jambo mimi sijui, namfuata mzee, namfuata sijui Kibadeni, namfuata Adolf Richard namuuliza bwana, ilikuwa wao hawaulizi mpaka ilitokea jambo hadi ikasema, wanaingia kwenye Google. Google haiandiki kila kitu hivi. Google inaandika ishaandika chote kuhusu Ezekiel Grayson Judgment na kuna swali Ezekiel baba yake Aunt Ezekiel inaandika hai andika. Sasa kwa nini ukamuuliza Google? cho kwangu nikwambie kuhusu Ezekiel Grayson eh, alivyokuwa anacheza eh, una haja kwa sababu ukiandika Google haimleti pale Juju maana alikuwa anacheza, eh. ili inabidi umpate Google. Cho kwangu nitakueleza Ezekiel kwa alikuwa gani mchezaji nitakueleza kuhusu Golden Mapango, nitakueleza kuhusu Omar Hussein Kigan, nitakueleza kuhusu Makumbi Juma, nitakueleza kuhusu Mohamed Salim, nitakueleza yeah! Kwa mimi mwenyewe ni Google, yani kama Yani mimi mkiona msiniita Bugatti, kaza mwanita Google. El Bugatti.